Как вас зовут, по-моему? Жабин Владислав Николаевич. Э, год рождения? 17 июля 1966 года. Э, семья? Жена, есть дети. Э, детям сколько лет? Ну, у меня еще от первого брака есть. Э, всего у меня четверо детей, один из которых приемный. О, много? Ну, по стандартам сейчас это много, уже четверо детей. То есть вы многодетный отец? Можно, да, можно так сказать, да? Можно. А, откуда сами родом? Из Тбилиси. Э, родились в Тбилиси, да? А проживаете? Проживают в Москве. Э, ну, гражданство русское? Российское. Российское, извините, российское гражданство. А, контрактник, да? Да. А когда на контракт пошли? Контракт подписал 1 июня этого года. 2022? Да. А, когда зашли в Украину? числа 3 или 4 июля а должность? Э, должность гранатометчика. Э, а почему подписали контракт? Ну, там на самом деле несколько причин. Э, одна из которых э, я своих детей э, всегда воспитывал в духе патриотизма, любви к своей стране. Ну, это была одна из причин. То есть идеологически вы пошли, да? А, ну, можно и так сказать. А еще другие причины? Ну, э, скажем так, э, у меня э, Последнее место работы, где я трудился, оно было связано с вождением машины. А из-за э, совершенной ерунды меня лишили прав Ну и пока я трудился на последнем месте работы, нахватал штрафов. Угу. Тысяч на 75. Угу. Ну, нужно было эту проблему как-то решать. Ну, деньги? Деньги. А сколько на контракте? 205 тысяч. Э, чистыми, да? 205 тысяч. Чистыми, да. А в плен когда попали? 24 июля. А где взяли? Под Херсоном. Есть такое село э, Белогоровка. Белогоровка, да. Да. А, в Херсонской области. Где-то примерно в 4-5 километрах в лесополосе. А за это? Я был ранен. Был ранен, потерял сознание. Я был дважды контужен. Первый раз от выстрела нашего же танка. Вот. Когда пришел в себя, меня, собственно, вызвали командир Лубный направил в первый взвод, там был 300 наш. Нужно было его э, перевязать и подготовить к эвакуации. Но ну, когда я привезен, получил первую контузию, потерялся ранее, потом, э, когда пришел в себя, поднялся без ранения. Э, в этот момент прилетел выстрел из подствольника, меня ранило я потерял сознание. Когда пришел в себя, уже наш ротный санитар э, перевязывал меня, э, обрабатывал рану. Э, ну, это все, шел бой, и он меня уложил в нишу, чтобы мне еще раз не прилетело. Я дважды приходил в себя после потери сознания, и когда в третий раз пришел себя. В этот момент уже сидели солдаты ВСУ. А в Херсонской области э, заходили с территории Крыма? Я не понял. Э, в область откуда заходили? С Крыма? Нет. А как? А, заходили через Ростов. Окей. Мариуполь? Проезжали Мариуполь, Херсон. Это Мариуполь уже был под э, российским контролем, да? И Мариуполь, и Херсон. А вот э, вы говорите идеологически, да, с деньгами все понятно. Но вот у меня вопрос, да, вы же знаете, там э, в России есть, да? Вот чем вы э, отличаетесь от ЧВК? Вы тоже пошли за деньги воевать. ЧВКшники тоже воюют за деньги. Это частная военная компания. Ну, то есть можно другими словами назвать, что вы наемник за деньги. Просто в структурах э, Минобороны РФ. Да, совершенно верно. Это не ЧВК, это 20-й отряд «Барс», угу. 49-й армии, 20-й отряд «Барс». А, собственно, э, через него я и попал. А, но ну, у меня вопрос. То есть вы, грубо говоря, наемник за деньги пошли. Это один из, как бы, ну, мы сейчас поговорим о идеологическом моменте, но ну, вы просто пришли, пошли убивать украинцев, грубо говоря, были согласны убивать украинцев, чтобы решить какие-то свои финансовые проблемы, в том числе за деньги? Ну, не совсем так. А, мне 56 э, лет исполнилось угу. уже, когда я был в Херсонской области, угу. 17 числа. Угу. И я объяснил э, руководству э, своего батальона, что я уже достаточно взрослый дядя, бегать с гранатометом и <laughs> с автоматом уже тяжеловато. Но выполнять функции э, санитара я вполне могу. Ну, медика. Я, собственно, был медиком э, второго взвода, второго отделения. И, собственно, именно потому, что я был медиком, побежал на вызов э, в другой взвод. Там, собственно, меня ранили, и по этой причине я и попал в плен. А у вас есть медицинское образование? Нет. У меня есть психологическое образование, но я всю жизнь занимался спортом, угу. с медициной э, имел тесный контакт, и поскольку занимался спортом, могу сам себе делать уколы, э, ну и вида крови не боюсь. А, стреляли из гранатомета? Нет. Ну, на полигоне стрелял, конечно. А вы мне не дали такие ответы на вопрос. Вот э, вы же наемник, по факту, да? Просто в структурах а за деньги пошли. А, ну, воевать. Э, Все дело в том, э, как вы формально формулируете это относится, контракты подписывал с Министерством обороны. Да, да. Поэтому я да. уже не являюсь наемником. Да, являюсь... с формальной точки зрения, да. Да. Но если взять за деньги, ЧВК воюет за деньги. Ну, я, тем не менее, не отношусь к ЧВК. Но, но функционал почти тот же. Деньги и воюем. Ну, вы упускаете из виду идеологическую причину. Хорошо, давайте поговорим идеологическое. Для вас это что? А, Первая и главная причина, по которой пришел, э, это выступление моего президента 24 февраля, когда он объявил о начале специальной военной операции. А, я понимал, что я никак не попадаю, потому что было ограничение 45 лет. Угу. Потом э, ограничение подняли до 48, потом до 50, потом до 55. Угу. Ну и в итоге я уже проходил. ограничение после 55 сняли тоже. А в чем проблема, на ваше мнение, поднятия возраста? Проблема с набором? А, я гранатометчик по факту. К генштабу никак не отношусь. Мне сложно понимать, а, по какой причине сняли ограничения. Видимо, а, ну, вы же сами сказали, что вы не очень на гранатометчика <laughs> подходите, да, вы уже... Нет, я говорю, что э, планы э, Генерального штаба э, Российской Федерации мне неизвестны, почему были сняты ограничения. Видимо, потому что достаточно большое количество опытных людей, которые... Я служил в 84-86 году в советской армии, в десантных войсках. Э, прошел должности наводчика, оператора, командира отделения, замка взвода. Потом меня разжаловали, сделали гранатометчиком. А если сравнивать, например, с ребятами из Луганска и из Донецка, которых, к сожалению, брали прямо на улице или с работы забирали, э, и часть из которых вообще оружие в руках не держала. Я в сравнении с ними, ну, человек более опытный. А и именно по этой причине, э, возможно, были сняты ограничения по возрасту, чтобы часть людей, которые э, имели общение с оружием, я в прошлом также э, служил в ОМОНе, в уголовном розыске, в криминалке по разбоям, грабежам. Сказать, что я совсем неопытный человек, про меня нельзя. Э, точно так же, как и про множество других людей, которые посчитали возможным пойти по призыву президента а, на, для участия в специальной военной операции. Хорошо, идеологический момент какой? Ну, призыв президента был, да? Вот э, призыве президента э, было, что э, это спецоперация. Для вас это спецоперация или война? Вот лично для вас. Ну, по факту это уже война. По факту. Да? Вы на войну, вы были как бы понимали это, что в июле вы заходите на войну, это уже не спецоперация. Это уже я потом понял, что это уже война. А изначально я шел на специальную военную операцию. Хорошо. Целью специальной военной операции было, э, как там было сказано, денацификация, да? Там что... было три причины. Да. А, значит, э, восстановление территориальной целостности Луганской и Донецкой областей, а, денацификация и демилитаризация. Хорошо, давайте разберем. Давайте. Э, восстановление территориальной целостности Донецкой и Луганской областей. Донецкая и Луганская область это что? А, значит, когда-то Донецкая и Луганская области были э, территории Украины. Когда-то, это когда? 2014 год, да? Да. Хорошо. А для кого это была территория Украины? А, для жителей Украины. Ну, кажется, для всего мира Донецкая и Луганская область – это Украина до сих пор. И для Украины это до сих пор Украина. Ну, то есть мы же, мы, же, мы же не живем в лесу, правда, где медведи бегают. Есть какое-то международное право, правда, которые обязаны чтить страны мира. Ну, есть какая-то конструкция безопасности мировой, правда? Ну, если рассуждать по вашей логике, угу. то Косово угу. – это часть Сербии. Но, однако, его НАТО отторгло от Сербии, и теперь он называется э, Косово как бы... Как, как, как НАТО отторгло? Ну, как, ну, как когда попытались, э, когда Югославия, точнее Сербия, пыталась восстановить свою территориальную целостность. Какую территориальную целостность? Как Сербия? Косово относилось, Косово входило в Сербию. Да, да. Э, когда... Этнически кто там проживает? Э, Большинство? Косовары, насколько я понимаю. Это сейчас они называются косовары, но да. этнически. А, албанцы? Я просто этот вопрос... Для меня вообще э, э, этнические вопросы э, достаточно сложный вопрос. Да, они, они сложные, хорошо. Сербия... Вы говорите, может быть, про э, религию? Нет, я не говорю про религию. Если мы будем говорить, Югославия распалась, правильно? Да, совершенно верно. Сербия с какими странами воевала? А, воевала? Да. А, ну, насколько мне известно, э, боевые действия э, проходили э, и в Косово, и с какой-то одной и двумя еще бывшими республиками Югославии. Да. Башня Вуковар. Знакома вам? Башня Вуковар. Бои под Вуковаром. Ну так, я просто... Ну хорошо, то есть сербы воевали, да? Что они хотели? восстановить свою целостность. Какую целостность, если это было, ну, то есть, какую целостность? Сколько было в Югославии стран? Я... В Югославии, вот Югославия разделилась, да? Ну, э, Сербия, Черногория, э, Косово. Косово. Э, что? Может, Хорватия? Хорват... Хорватия. И еще одна или две республики, я сейчас просто из-за Э, контузии я, к сожалению, сейчас некоторые вещи да. плохо вспоминаю, к сожалению. И? Напомните вопрос. Сербы, вы говорите, что хотели восстановить. Да. Ну, то есть хорваты хотели жить отдельно? Хотели жить отдельно, да. Почему здесь сербы? Ну, потому что было единое государство. Точно так же, как Россия э, хотела восстановить свою целостность там, в лице, например, Чечни, э, и она ее восстановила. То же самое пыталась сделать Югославия со своими... Постойте, чечены это русские? Э, до Советского Союза никакого государства не было была Чечня, а, а, точнее, жили чеченцы, ингуши. В советское время называлась Чечено-Ингушская автономная республика. А до Советского Союза? А, до Советского Союза по Северному Кавказу было огромное количество этносов, которые жили более или менее обособленно, но государств таковых у них не было. То есть я правильно вас понимаю, в вашем видении Советский Союз дал государство этим народом. Совершенно верно. А украинцам тоже выходит, что ли? Я не понимаю. А, разве было до Советского Союза государство под названием Украина? Украина была разделена между разными странами. Совершенно верно. Народ такой, как Украина был, был украинцем. Назывались они малоросами. Я первый раз такое слышу. Это русские называли украинцев малоросами. мы сейчас очень далеко залезем. Не, ну, ну вы, вы сами меня тянете в это. А, ну, а как, есть... хорошо, хорошо, но вы говорите Советский Союз. А Сибирь это что? Сибирь? Да. Часть э, Советского Союза и часть Российской Федерации. Она когда была присоединена к России? Сибирь? Да, к Москве. А, ну, Сибирь э, была, присоединялась э, достаточно долгое время да. Началось это все еще при Иване Грозном. Угу. Ну и потом, собственно, так... Я вам просто делаю пример, куда мы можем зайти. Что мы сейчас останемся только с Москвой. Ну то есть мы, вот, мы, лезем, вы просто, просто лезете в дискурс, что я вам сейчас докажу, что России как такой страны вообще не было. Понимаете, о чем я говорю? Я очень хорошо понимаю, но вряд ли вам это получится доказать. Я вам докажу. Хорошо, давайте. Я вам докажу. Кто основал Москву? Ну, вроде как э, Долгорукий. Долгорукий это кто? Один из э, московских князей, один из российских князей, русских князей. А руды нет. В России тогда еще не было вообще. Это внук кого? Я не расслышал. А это внук кого? Юрия Долгоруки? Напомните. Мономах, кажется, или нет? Возможно. А Владимир Мономах это кто? Тоже один из русских князей. Нет, киевский. Так выходит, что русские походят от украинцев? А, Киев был не единственный центр на Руси. Стоп. Киев – центр Украины. Киев – мать городов русских. Да, есть такое. Украина дала начало. Э, на тот момент э, термина Украина вообще не было. А термина Россия не было. А? Термина Россия не было. Была... Когда стала Россия? Россия? А, собственно, Россия а, – это немножко измененное слово «Русь». Кто это говорит? Это русские только говорят. Ну да. Больше никто. Киев – мать городов русских. Киев – центр. Это колыбель всего. Ну, и выходит, что украинцы – это колыбель для русских. А, кроме Киева был, было еще несколько других центров Какие? на Руси. Ну, например, Владимир. Ну, например, Суздаль. Ну, например, э, Великий Новгород. Но центром что было? Это были княжества удельные, да? Но центром все равно что оставалось? какое-то время центром действительно был Киев. Долгое время. Ну давайте, это, я вам просто, это просто пример для вас, куда мы можем зайти, да, если будем так лезть, да, за большим. Вот международное право, которое должны исполнять, да, вы говорите идеологической Донецкой, Донецкой области, э, часть Ордло, это для нас, Донецкой и Луганской областей, да. Хорошо, Крым, да, вот, Крым зачем было забирать? Ну, потому что Крым всегда, э, исключая там э, э, с 91 -го года, он относился к Украине. Но мы же хорошо знаем, каким образом Крым стал украинским. Хрущев подарил своему зятю, решил сделать ему подарок. И Крым поменял прописку, что называется, перестал быть... Э... Еще раз, мы снова будем возвращаться в историю. Есть международное право, которое Россия как бы подписалась, обязалась исполнять, правильно? Территориальное, ну то, то есть суверенитет. Мы сейчас снова возвращаемся к этому нарративу о Хрущеве. Я могу вас еще дальше закинуть. Коренное население кто? В том числе турки-сельджуки. Крымские татары. Крымские татары, хорошо. Что, еще бросимся дальше, типа, международное право. А, как... до, а раньше Крым как назывался, до того, как э, он... Э, Крымское ханство. Он до этого назывался Таврией. И... А когда? Э. <laughs> Ну, столетие назовите меня. Нет, да, послушайте, я вам просто делаю пример, куда мы откотимся с этим всем. Это у, вас, до... у, вас, у вас только один пример, Хрущев. Я вам говорю, коренной народ кто? Крымские татары. То есть Хрущев к нему имеет такое отношение, как не знаю, как я к вам. Ну, крымские татары э, там появились э, в те времена, когда Турция набрала силу и когда это, завоевала Крым. Это Силой. коренное население. Это коренное население Крыма. Какие турки? Э, коренное население. Был, был, был, была Османская империя, было Крымское ханство. Совершенно верно. Это дверь. А до них кто был? До них были греки а и славяне. Правильно. Так я вам просто говорю, при чем здесь Хрущев? При чем здесь Хрущев? Хрущев при том, при том что все-таки до того, как он передал Крым Украине, он был российским. А до того, как Крым стал э, турецким благодаря османским завоеваниям, он был э, заселен в основном побережью греками и славянами. Я вам стараюсь объяснить, что исторически Крым занимал разный статус, да, ну вот, мир живет по каким-то правилам, да, мы же не, живем в 17 столетии, или Россия живет еще по правилам 17-18 века. Есть международное право, правильно? Да. Страны обязались не нападать, правильно? Было разделение, правильно? Эта территория туда, эта территория сюда. Правильно? Все как бы подписали. Правильно? Все обязываются. Нафига забирать после этого? Какая еще страна в мире вот просто приходит и забирает? Кроме русских. Я не знаю, какая еще страна в мире забирает, кроме русских, но на тот момент, когда Крым стал российским, э, был проведен э, референдум, на котором... В кавычках. Ну почему в кавычках? Там не было произведено ни одного выстрела. Не пострадал, э, насколько а... я помню, ни один украинский военнослужащий. А знаете почему? Почему? А я был в Крыму. Просто там очень много русских было военнослужащих, которые приехали в другую страну, которая была Украина. Без шеврона, без ничего. Почему русские, как злодеи, приехали без шеврона? В чем проблема была? так, так называемые зеленые человечки, которые вошли в историю. Да. Но это случилось потом. А на чем поначалу, насколько... А это было до референдума, я там был. Да, согласен, до референдума. И зеленые человечки, но, приех... и зеленые человечки выходили с автоматами и пулеметами на улицы Крымские. Выходили, согласен. Для чего? А, но до того, как они появились, э, народ Крыма, проживающий там, э, выразил желание отсоединиться. Как, как он выразил желание? тем, что они собрались на улицах, вышли э, изъявлять свою волю, что мы хотим э, вернуться в Россию. А это весь народ Крыма говорил? Ну, по крайней мере, то, что я видел э, по телевизору. По телевизору прямые вещания. И, и какой ваш любимый журналист? А, у меня нет любимых журналистов. Я как бывший оперативник, ну и вообще как человек хорошо читающий, я всегда э, стараюсь собирать информацию из разных источников. Но телевизору вы верили? В том числе, потому что я э, общался э, с людьми, которые проживали в Крыму, э, активно использовал интернет, э, смотрел соцсети. Хотите главное, да? Вот когда вы, вот вы говорите о референдуме, да? Вот на референдуме должна быть какая-то квота, чтобы он был действителен. Конечно. Я вам историю рассказываю. Я работал с иностранными журналистами. Аксенова, знаете, кто такой? Конечно. Я с журналистами иностранными подхожу к Аксенову. Вот это лично было. И они задают вопрос. Господин Аксенов, а какая квота на референдуме? А он говорит, у нас квоты нету. Вот я это лично слышал. Иностранные журналисты смотрят и говорят, в смысле нету квоты? Ну, то есть понимаете, как этот референдум проводился? Ну, начнем с того, что... Э, это, Понимаете? Это ваши слова. Было ну, ли Послушайте, вы, вы, вы, вы мне можете верить, можете мне не верить. Вот. Аксенов стоял передо мной, как вы, вот сейчас мы сидим. Я это слышал своими ушами. Я, ну, вы можете мне верить, не верить. Он сказал, у нас не, нам не нужна квота. Я понял, но ну, по факту-то получилось, что э, за референдум проголосовало, дай бог памяти вспомнить. Ну, э, плюс 90. Да, 90... 90 Что-то такое, да. Но вы же понимаете, для Аксенова, для которого не нужна никакая квота, ну то есть все, если это вы говорите, это должно все быть легально, правильно и так далее. Когда проходят выборы, должна быть какая-то квота прихода, правильно? Ну, а должна. Вы же понимаете, для человека, для которого нет никакой квоты на референдуме, это значит, что там можно было писать цифру хоть 120. Но ну, это же абсурд. Да. да. По факту там проголосовало 90 плюс. И для меня этого вполне достаточно, чтобы было понимание, что народ Крыма э, изъявил желание присоединиться к России. Для меня Хорошо. Это то есть для вас это не аргументы и так далее. Я не... Ну, может... ну, то, что я говорю. Ну, а, э, Зелен... по, факту, по факту же. Вы, вы, вы, вы, вы, вы понимаете, голосование проходило под пулеметами, автоматами. Вы знаете, что там говорили, для чего эти русские вот тогда э, э войска? Защитить от чего? на тот момент, насколько я помню, э, было масса попыток э, диверсионных групп э, их проникновения на территорию Крыма. Я вам скажу про одну попытку, про которую говорила вся, <laughs> ее не было, да, вот это просто как Comedy Club можно было смотреть по телевизору, то, что вещала русская пропаганда. Знаете, что все говорили? Что должен приехать поезд с бандеровцами в Крым. Да. И никак не доезжал. Ну, а знаете, почему он никак не доедет? Знаете, как мы ехали в поезде были? Это, мне кажется, где-то на, это уже на Донбассе. Вот заходят, вот это как бы там ополчение или самооборона было. Ну и там едут тоже э, ну, люди старшего возраста и заходят, там два ПК такие заходят, говорят, правосеки есть? Знаете, кто такие правосеки, да, правый сектор. И бабушка, кажется, не послушала. Что-что, мальчики, дровосеки? Какие дровосеки? Вот так это все происходило, вот пропаганда и так далее. Вы были на месте, некоторые вещи вы знаете лучше, чем да, я. Да, да, да. Я вам просто объясняю, я как оспариваю. очевидец. Я не оспариваю. А знаете, есть еще такое выражение, оно, я сейчас не, не отношу его прямо к вам, Говорите. врет как очевидец. А, я что имею в виду? Что порой, а, когда что-то происходит перед очевидцем... У, у меня, хорошо, другое. Если, если вы мне, ну, типа, не верите, что Нет, я, я там... Не был, говорю, я, я, не я, я могу иметь фото Захарченко? Конечно, любой человек может иметь фото. Откуда? из э, соцсетей, из интернета. Не, ну если он там не был. Откуда фото у меня захачника? Вы, вы мне не верите, что я там был? Да, я не знаю, откуда у вас может быть. А у меня, потому что я там был. Меня просто сняли на баке. Он когда еще был живой и только появился. То есть я там реально был. Так я не сомневаюсь, что вы там были. Вы журналист. Я так понимаю, вы активный журналист. А, поэтому вам находиться в Крыму самое, э, самое место. Хорошо. Что вы хотели сказать? Врет и не краснели или как? Как очевидец вы сказали. А, это выражение, ну, оно чисто перское. То есть, когда человек, например, является очевидцем чего-то, событие, которое перед ним происходит, а, оно либо укладывается в его кальку представления о том, как это должно, либо не укладывается. И вот если оно не укладывается в его кальку, он его трактует, будучи очевидцем, по-другому. Ну, просто потому что, э, скажем так, его фильтры не пропускают. Хорошо, вы опер, да? Ну, то есть вы... Бывший. Да, вы бывший опер, да? Ну, это как бы такая специфическая должность. Э, ну, то есть люди должны разбираться в людях, да? Вот вы меня чувствуете, да? Вот мы сидим, когда мы говорим, правильно? Ну, ну как бывший опер, да? Но ну, я хороший журналист. Ну, скорее всего, да. Вы уж извините, я осторожно говорю, потому что а, я вас вижу раз в третий, может быть, четвертый, угу. и а, на вашем интервью побывало несколько человек. Угу. И, ну, опять же, от вас и от моих товарищей по несчастью, я слышал, что как бы ваши видео имеют определенную популярность на Ютубе. Поэтому я по вот этим косвенным причинам могу судить, что... Но, ну, но ну, вы, же, вы же слушаете, что я говорю, да? да Какие это... вопросы ставлю, да? Но ну, вы же опер, вы должны разбираться как бы в людях. Я... Вот ваше мнение, да? Потому что там многие иногда есть комменты, что я там... Эм, вот что они могут сказать, они там в плену и так далее. Ну, то есть вопросы. Ну, меня по голове, по крайней мере, никто не бил. Э, не до, надеюсь, что и после никто по голове бить не будет. Не будет, да. не переживайте. Хорошо. Хорошо, с этим мы как бы определились, э, то есть, э, ну, я понимаю, что вот там Донецк, Луганск, международное право, Крым, это все до, до лампы, ну, вот Россия, это фактически других стран вы, вы не назвали, ну, то есть я такое summary делаю, как бы подытоживание, да, вот мы с этим вопросом разобрались. Переходим к денацификации, да, Нацики есть? А, в Украине. По порядку. Давайте. Я ни одного нацика не видел. Теперь давайте определимся с тем, что такое нацик, да? Да. А, естественно, ни один нацист а, в здравом уме и, памяти не будет ходить в нацистской форме э, по Украине. Да. Хорошо. А давайте... Даже если у него э, будут наколки, например, на шее, там вот эсэсовские там, молнии, э, это еще не указывает на то, что он нацист. Это с одной стороны. С другой стороны, ведь были факельные шествия на Украине, э, с которой э, в вечернее время там, или в ночное время, я уж точно не помню, ходили люди, причисляющие себя к нацистам. <laughs> В смысле? Да факельные шествия у нас есть, вот э, если говорить день рождения... Стоп, стоп. Факельное шествие – это признак нацизма? Нет само по себе факельное шествие как таковое, нет, не признак нацизма. Но если люди одеты соответствующим образом, каким, э, где э, используется форма э, времен Второй мировой войны... Это в Украине было. Ну, я сейчас точно не вспомню, но это точно было э, в трех или четырех городах Украины. То, то есть, собственно, вот мне серьезно сейчас очень интересно. Хорошо, мы разобрались. Факельное шествие – это не признак нацизма. Нет, сейчас, э, а? не, ну, у меня нет сейчас ни ноутбука, ни компьютера, и я не могу Хорошо. вам продемонстрировать. Хорошо, вот. Факельное шествие, да, в Украине есть факельное шествие, но мы здесь, как бы, вы говорите, что факельное шествие – это не признак нацизма, правильно? чистая факельная да. действие. Люди в гражданской форме ходят с факелами? Нет, конечно. В пикселе. Если идут в пикселе, это нацисты... Тоже не является. Хорошо. Слава богу. У нас в пикселе с факелами ходят. Я это подтверждаю. Но это не признак нацизма. Какой еще фактор должен быть? Э, когда люди, известные как э, представители э, фашистствующих или нацистствующих организаций, как, например, правый сектор, там, э, Пол Козов, э, которые ведут себя достаточно жестко. Хорошо, разбираем. Правый сектор, Пол, Пол Козов. Почему они фашисты? Ну, на Ютубе полно видео, где э, они издевались над пленными там, и так далее. Нету такого. Но ну, я, я вам серьезно говорю, полк... Пол... Уже, уже удалили, наверное. <laughs> Пусть будет удалили, да? Хорошо. Э, ну, YouTube кому принадлежит? США, верно? Да. Да. А если что-то э, мешает, можно удалить. А если, например, законные власти, например, Российской Федерации требуют удалить э, какие-то ролики, которые не соответствуют российскому законодательству, что они делают? Игнорируют. Стоп. Почему был запрещен Facebook и YouTube в России. А знаете почему? Почему же? Он запрещен, потому что санкции, а это большая компания. Санкции чьи в отношении кого? К России, ну, к России много санкций. Facebook Плюс Россия за закрыла э, для... Правильно, почему? Потому что Facebook публиковал материалы, э, нарушающие российское законодательство. Какой? Ну вот э, именно э, в той части... А может, чтобы не было альтернативы у людей? Что происходит? Ну, дело в том, что э, VPN скачать несложно. Ну, но ну, а это же нужно заморачиваться. Да не надо заморачиваться. Вы, вы пользуетесь VPN? -ом? Я выходил с VPN, да, смотрел. А зачем? Ну, это штатовская это конспирология. Ну, там было много друг... Э, дело в том, что не бывает все э, либо черное, либо белое. Есть еще масса полутонных. Хорошо. На Фейсбуке Хорошо. масса информации, материалов, которые мне могут быть интересны. Что такое нацизм? Нацизм – это когда э, представители одной нации признают остальных унтерменшами, то есть не человека. Ну, это, это конца. Вы говорите, что типа одна нация, она себя считает э, Иберменш. Это суперчеловек, да, это концепция, да, нацизма и так далее. Хорошо. Совершенно. когда было, э, окей, украинцы, ну, я нацик должен быть. Нет, вы, э, вы точно не нацист. Хорошо. Вы встретили нациста в Украине? Нет, я не встретил. Но ну, у меня круг общения был либо мои сослуживцы, а, либо военнопленные, либо сотрудники СИЗО и конкретно сейчас э, лагеря... Ну, то есть вы верите в нациста украинского? Что он существует? Нет, вот, ну вот вы, вы, вы, грубо говоря, э, идеологически, идеологически переехали сюда, чтобы денацифики... денацифицировать... Какое слово? Нужно было Путину другое придумать. Денацифицировать это, эта концепция вообще типа непонятна. Сейчас русские сменили там это все движение, потому что это непонятно. Нацифики... Не нацифици... Не согласен. Украинцы не являются нацистами. Это часть, там какой-то процент, совсем маленький процент. Да, э, на Украине есть нацист, э, э, есть какой-то элемент все, хорошо, заканчиваю. Значит, этот, этот, э, этот факт несостоятелен, правильно? Денацифи... Денацифицировать украинцы. Елки, <laughs> какой тариф. Почему неправильно? Часть какая-то маленькая часть. Сколько? Вот сколько, сколько нациков в Украине? Ну, я... Ну, в процентах. Я ну, не могу это сказать. Я же не представитель э, статистических организаций. А что говорит Скобеева? Вот для Скобеева какая часть украинцев нацики? Понятия не имею. Хорошо, как, вы, вы, вы, хорошо, как выглядит вот эта маленькая часть украинских нациков? Вот как они выглядят, что они делают, что едят? Младенцы едят на ужин или там на, ну, на завтрак? Давайте обойдемся без этих ну, ну, это же русский. смешных вопросов. Ну, это русский говорит. Ну, э, я не знаю, кто это говорит, что едят младенцев. Э, я, по крайней мере, такого точно не слышал. Э, что делают шашлыки из военнослужащих. Я такого тоже... Это, может, в качестве шутки там не очень остроумные. Ну хорошо, вот как проходит день маленькой части украинских наций? Понятия не имею. Мне это никогда не было интересно, и сейчас тем более. Хорошо, нет аргумента. Демилитаризация. А, а, с 2014 года Луганск и Донецк а, продолжают бомбить. А, и за это время я слышал официальную точку зрения, что якобы за все время а, в Луганской и Донецкой областях погибло там чуть ли не 14 человек. Но это ложь. Там погибло гораздо больше людей. Ну, больше, конечно. Украинская статистика говорит, что больше погибли. Там десятки тысяч погибли. Я сейчас говорю про это, это и военных и так далее. Про Луганскую я военных даже не рассматриваю. Угу. Военных ни с одной стороны, ни с другой стороны. Угу. Дело военных воевать угу. и, если так получится, отдавать свои жизни. Тут вопросов нет. Угу. Я говорю про мирное население. Угу. Когда идут обстрелы э, мирных городов, э, и погибают э, люди, которые просто ну, не хотят жить э, в составе Украины. Угу. Это единственное их э, прегрешению. Люди не хотят жить в составе Украины. Но ну, для меня это немного непонятно. Кто не хочет жить в составе Украины? То, что там случилось, это было при поддержке России? Что случилось? То есть вы верите в то, что шахтеры местные сели на танки и поехали? Но в Луганской и Донецкой да. областях жили люди, которые служили в, армии. И часть из них а, потом а, Луганская и Донецкая область – это а, области, где много людей, имеющих хорошие рабочие навыки, в том числе и ездить на тракторе. Тракторист – это готовый танкист. Туда нужно просто посадить командира отделения, наводчика, оператора. Вот готовый экипаж. А, то есть вы верите, да, что там вот произошло восстание, грубо говоря, такое большое, они вот организовались без помощи России? Нет, Россия, конечно же, помогала. Угу. А зачем? Ну, как зачем? Потому что э, явно было видно, к чему это все приведет. Э, прольется кровь. А какая э, кровь? Ну, тогда же э, в 2014 году была попытка... Э, Хорошо, вошла в Россию. А Это уже это война между Украиной и Россией, да? Которая началась в Донецкой и Луганске, правильно я понимаю? Нет, это... <laughs> Нет. Но ну как вы же говорите, ну Россия, если бы... А США помогает и Европа помогает Украине. Чем? Разве это... Чем? Оружием, деньгами. Сейчас да. Да. Сейчас но, ну, да. Но ну, разве это становится войной между Евро... Э, Европой стоп, стоп, стоп, стоп, Россией? стоп, стоп. Сейчас помогают, да, дают э, вооружение, деньги дают. Да, это официально все. Ну, это, и это Россия, все официально. И Россия помогала Донецку и Луганску. Э, здесь американцы не воюют. Официально нет. Но э, на Украине же известно огромное количество военных советников, которые при должностях в Пентагоне, в ЦРУ и так далее. А, они не воюют, воюют только наемники которые со всего... Сейчас их стал... Нету наемников, ну здесь нету поня... ну то есть законодательство ЧВК, законодатель на ЧВК нету. Если сюда приезжают иностранцы, то они воюют в вооруженных силах Украины. Нету, нету понятия наемник здесь. Да, вот тут я с вами соглашусь. Э, это еще было э, в июне месяце, после того, как несколько раз э, разбомбили места скопления, места слаживания наемников из разных стран, которые приезжали. Нету наемников. Я как раз говорю про, про этот момент. Вы сейчас поймете, о чем я говорю. И с того момента, чтобы избежать э, больших проблем при попадании в плен э, э, к России, э, подписывались договора, на основании которых желающие воевать на стороне Украины оказывались сотруд... э, военнослужащими Украины. Да, в этом смысле я согласен. Так Уже нет этого. Этого и не было, я им серьезно говорю. Это сначала так не было. Здесь нету. То есть законодательства, здесь понятия наемничества нету. Но ну, в Украине никогда этого не было. А вот в России ЧВК Вагнера типа есть и типа нет. Как, как, как там песня, да, поет там, ну, лето арбалеты, сейчас Вагнера подъедут, да, это же популярно очень, Пригожин, Вагнер и так далее, вот эти все дела. Ну, короче, это не об этом. Я все это слышал. Да, да, ну, то есть, как бы ЧВК, ну, это же ЧВК, это как бы структура, вот мне солдат русский говорил, кто и инструктировал, вот здесь в интервью давал, это были ЧВКшники. ЧВК, ЧВК да, это же как бы сейчас в русской армии, да, потому что вот эта долбанная пехота регулярно, да, ЧВКшники идут вперед. Они помогают. В Украине такого нет. Даже если иностранец приезжает, он официально типа вооруженных сил Украины. Хочешь воевать вооруженные силы? Законодательно это все как бы обосновано. Вопрос. Давайте возвратимся. Демилитаризация. Ну, хорошо, там, это украинская территория. Донецк, Луганск и так далее. Вы сказали о народе. Ну, то есть, это суверенитет. Правильно? Дальше. Ну, и что? Ну, собственно, народом э, Луганска и Донецка... Э, да, а есть такое понятие, как народ Луганска и Донецка? Э, есть, есть такая концепция, как народ Донецка и Луганска? Ну, а почему нет? Ну, а они, они же существуют как Луганская область, как Донецкая область. Люди Это там... украинцы. Я понимаю. Это украинцы. Да. Где, ну, то есть откуда концепция народ Донецка и Луганска? Ну хорошо, давайте сформулируем по-другому. Жители Луганской и Донецкой областей. Вам часть жителей Донецкой и Луганской областей. Значительная часть. А, Для вас значительно, хорошо. Дальше. Ну, то я, есть... уже, я уже здесь столкнулся с тем, что как бы есть, э, там, по крайней мере, а, один человек а, среди нас, который не хочет возвращаться а, к себе на родину, хочет остаться здесь, на Украине. Это его право. А, русский? Нет, он луганчанин. Ага, хорошо. Он луганчанин. Это его право, я его даже за это не осуждаю. Uh, у него какие-то там проблемы с семьей, ну, как бы, там ну, отец, да. Хорошо, ну, демилитаризация, мы все уходим. Да, ну, да. Кого демилитаризировать здесь? Uh, лишить возможности Украину обстреливать Луганскую и Донецкую область, то есть убивать мирных жителей, проживающих в Луганской. А. Вот об этом идет речь, когда идет речь о демилитаризации. Как это нужно было сделать? Захватить всю Украину? А, мне неизвестны планы Путина. А, я маленький винтик. А, Но я вас спрашиваю, ну вы же как бы подкованы, вы должны как, бы были понимать. То есть, ну, чтобы не обстреливать Донецкую, Луганскую область, нужно было взять всю Украину, правильно? Нет, Э, скажем так, сначала восстановить э, целостность Луганской и Донецкой областей. Хорошо. Какого, как, хорошо. Какого фига лезли Киев, Херсон, Мариуполь со всех сторон? Мне планы Генштаба неизвестны. Ничего по этому поводу. Ваш аргумент несостоятельный. А? Ваш аргумент несостоятельный. Почему несостоятельный? Вот вот, например, граница Луганской и Донецкой областей. Но вот как вы хотели через Киев зайти <laughs> на границу Киев? Как вы хотели из Херсона выйти на Донецкую и Луганскую область? Вот скажите, э, уже идет, э, ну не будем считать там а несколько дней февраля, март, апрель, май, июнь. 200 дней недавно было войны. Да. А, но Сейчас я не знаю, проходят ли обстрелы э, Донецка э, и Луганска, но... Какие обстрелы? Это война. Я... Мама, Мариуполь... Центра, центра города. Какая война в центре, э, центре Донецка, скажите мне. А в Мариуполе какая... Кто, кто сравнял с землей Мариуполь? Я не знаю, кто сравнивает. Не знаю. Так вы ехали через Марик. Я через Мариуполь ехал, да. но э, там, где, э, как вы говорите... А, а, что, а кто в кольцо взял Мариуполь? Ну, видимо, наши войска. Невидимо. Русские. Зачем? Я, я не знаю. Зачем стреляли где... по гражданским и угробили в чужой стране? А, я не уверен, что, э, точнее, уверен, что наши артиллеристы, наши танкисты не могли стрелять по гражданским объектам либо стреляли по тем гражданским объектам, где, например, на первый этаж заезжали э, ваши танки, э, и по ним стреляли. Вам самим смешно, то, что вы говорите. Нет, мне не смешно. Э, просто вы улыбаетесь, я в ответ улыбаюсь вам. Хорошо. Контрольный вопрос. Всем привет. Унитазы в России есть? <laughs> Конечно, море. Море? Да. А зачем вы вывозить с Украины унитазы? Телевизоры есть? А, Все, что есть на или в Украине, все то же самое, только в большем количестве есть и в России. А зачем это все русский солдат вывозил? Э, ну, я слышал о том, что кто-то вывозил, но у меня нет доверия этим сообщениям. Либо это какие-то конченые, э, я извиняюсь, уроды, э, но это может быть единичные случаи, и то я вообще не уверен, были ли они вообще или нет. Русские украинцы братья? Русские и украинцы братья? Этнически, да. В смысле? А зачем тогда убивают украинцев русские? А, а родные братья между собой дерутся? А какая причина? Ну, мы же только что с вами <laughs> обсудили. Ну, смешно. Нет, русские украинцы не братья. на самом деле, э, вот при обсуждении вопроса э, э, войны между братьями совсем не смешно. А, не, ну, мне смешно, мне, мне смешно, когда вы говорите, что украинцы и русские братья, и говорите, а что, разве не дерутся? А знаете, сколько народу гражданского положили русские в Украине? Не знаю. Не знаете? Нет. Очень много. А знаете, сколько женщин изнасиловали русские солдаты? Тоже не знаете. А знаете, сколько промародерцев? Знаете, сколько миграции украинцев через русских сейчас? Более 5 миллионов выехало. А... К сожалению, любая война... Это... В смысле, к сожалению, любая война? Вы называете русских и украинцев братьями? Это насильство, мародерство, э, города сожженные, люди без тепла, крова. Э, из-за концепции, извините меня, как вы там сказали, денацификации, демилитаризации, про которую даже никто сейчас в России уже не говорит, потому что люди этого не понимают. Давайте по порядку. Я по поводу мародеров. К сожалению, мародеры есть на любой войне. И ничего хорошего в этом нету. Я осуждаю э, мародерство как таковое. И ни один нормальный цивилизованный человек не может... Вы осуждаете, но вы приехали сюда воевать за деньги. У вас нет идеологии, у вас была проблема с деньгами. И вы сюда приехали за вашими словами убивать братьев. Нет. За деньги. Вы приехали за деньги. Хорошо. Вы а... убивать братьев. Вот тут я с вами не соглашусь. Хотите что-то сказать русским? Mm. Да по факту мне сейчас особо и нечего сказать, поскольку э, я не владею информацией. Та информация, которую э, периодически раз в день вечером э, мы смотрим э, украинское телевидение, э, оно не совсем достоверно, на мой взгляд. Э, а не владея информацией, делать какие-то заявления с моей стороны было бы глупо. Как закончить войну? Как, как закончить войну? Как закончить войну? Да. Ну, вообще это вопрос не ко мне. Это вопрос, наверное, к президентам. А, Русские должны уйти с территории Украины? Ну, рано или поздно это произойдет. Когда это произойдет, мне неизвестно.